Э, э, э, я, я, я что, сплю? Нет, погоди, погоди, стоп. А, гм. Дорогие россияне! Россиянчик. Господи, ребята, я так счастлива. Спасибо вам огромное. И, и, и у меня... О, боже у меня 3000 плюс. Пушистиков моих любимых. Спасибо вам огромное, ребята. Хочу еще раз сказать, я очень вам всем благодарна за то, что вы меня смотрите, поддерживаете, лайкаете, возможно, репостите, советуете своим друзьям тоже подписаться на мой канал. Короче, вот все вот это вот это вот. Спасибо вам огромное, ребятушки. И извиняюсь, действительно, что видео так долго нет. Ребята, спасибо вам огромное. Я, просто похлопаю. Блин, я не могу похлопать, потому что я держу микрофон. Ну, представьте, короче, что я вам хлопаю. Хлоп-хлоп-хлоп. Я вас люблю очень сильно, мои пушистики. И надеюсь, вы останетесь со мной и дальше. Будете ждать моих новых анимаций. Всем спасибо. Я знаю, что это было очень короткое видео, но <laughs> все же. Всем пока-пока. Всех целую.